Signorina. Signorina. Eh sì, mi scusi. Dicevamo, eh, titolo di studio? Infermieristica in salute mentale, psichiatria. Voto? 107. Vive con sua madre? No. E suo padre? È morto quando ero piccola. Leggo che sua madre è stata ricoverata. Sì, a Santa Maria. È affetto da un disturbo ciclotimico bipolare con fasi maniacali acute e violente. Mm. Signorina, lei ha sempre studiato, si vede, ed è anche motivata. Le sue competenze sono più che appropriate, ma noi stiamo cercando un personale che mm, abbia più esperienza e, e che si faccia coinvolgere meno emotivamente. Sì, ma vede, se lei potesse aiutare... Quando avremo bisogno di un'infermiera con le sue qualità, sicuramente la richiameremo. Se mi licenziano poi mi mantieni tu, eh? Ti mollo se ti licenziano. Eh, no. Ciao. Ciao Linda. Ciao. dai. Ci sono. Palle, ciao. Ciao. Ciao. Rob. Ciao mamma, com'è andato il colloquio? Vabbè, andrà meglio, dai. Speriamo, non so più come andremo avanti. Beh, non ci preoccupiamo. Stasera c'è cipolle gelato. La dieta dei campioni, eh. Ma sabato sera se ti portassi a battere? E eh, dai, sto scherzando, amore, ti porta a cena fuori. Senti, vorrei che le cose ci stessero andando meglio. Ma ti prego, non lasciarti andare. Hai capito? Devi insistere, un posto lo trovi. Ma che è? Che hai? Mia madre è morta. Eccomi. Scusate il ritardo. Oggi in ufficio è una giornata infernale. Meglio un posto più tranquillo, senza che mi rompano le palle ogni due minuti. Ecco, una firma qui e una qui. Se vuole possiamo fare causa all'ospedale, ma se le devo dare un parere professionale, sua madre si era ricoverata volontariamente. Si era rimessa in forma nell'ultimo anno. Ci sono un sacco di carte di tutte le terapie che ha seguito. I dottori erano d'accordo, quindi ha firmato ed è uscita. Sono stati i servizi sociali a trovarla impiccata. Hanno chiamato la polizia, la polizia ha chiamato l'ospedale, ma ci hanno messo dei mesi a rintracciarla, perché lei, Linda, ha cambiato nome. c'era qualcosa che non andava, avranno coperto tutto. Mi spiace davvero, ma non penso si possa fare niente. Del resto lei e sua madre avevate rotto. Linda era scappata di casa. Era una donna orribile, se lei sapesse che cosa le faceva. Ti prego, amore, lascia stare. C'è altro? Ben poco. Per le cure mediche i soldi della pensione quasi non bastavano. Quello che le è rimasto servirà appena per la successione. Successione? Sì, della casa dove abitava sua madre. La casa era vostra? ho dei ricordi veramente orribili di quel posto. Quanto può valere? Guardi, non ho controllato, ma più o meno 150.000 euro. Dobbiamo andarci. Come? Cosa? No, Rob, no, voglio liquidarla. Sì che la vendiamo, ma intanto ci trasferiamo, sai quanto possiamo risparmiare? E poi ce ne compriamo subito un'altra, mettiamo da parte i soldi e poi saremo più tranquilli. Ma io non voglio andare a vivere lì. Solo il tempo di venderla. Poi ce ne andiamo un mese, massimo due tesoro. E avremo un posto tutto nostro dove stare, io e te. Solamente un mese, ok? Ok. E poi staremo bene. E avremo una famiglia. Adesso scarico le cose dalla macchina e poi facciamo le foto, così la mettiamo subito in vendita. Linda. Tesoro. Basta con questa storia. Andiamo a vedere la stanza di tua madre. parcheggio. Allora dovrete mettervi belle per l'occasione. Io mi metterò un bellissimo vestito rosero bianco e tutti i ragazzi si gireranno a guardarmi. E la tua amica? Anche lei avrà un vestito bellissimo, ma non si gireranno. <laughs> Tesoro. Mamma, quando torna Lois? detto di non parlare di Luis. Basta! Basta! Non hai capito la lezione, piccola stronzetta? Non hai capito la lezione? che ci fai qui? Pronto? Linda Ash? Sì? Clinica Le Rose. Scusi l'orario, ma la chiamo per annullare l'appuntamento di domani mattina. Il posto è già stato assegnato. Ma se potessi... Arrivederci. Arrivederci. Hilda. Ma è tutto a norma? Guardi, non le nascondo che bisogna fare qualche lavoretto, lo vedete da solo. Però io una casa del genere non me la farei scappare. Prego. Questo qui invece è il salotto, ve lo lasciamo arredato così. Ovviamente poi decidete voi che cosa farci. Ma che carino, è proprio delizioso. E poi guarda che luce che c'è. L'unica cosa, sì. vorremmo usare il nostro notaio per le pratiche e concludere il prima possibile. Linda, dove sei? È molto che state insieme? Tre anni, signora. Ma ah, però. Linda! È al piano di sopra. Saliamo così vi faccio vedere. La casa era della madre di Linda, però adesso vogliamo liberarcene così da farci una vita nostra. Giusto. importante che ora si riposi il più possibile e che non abbia altri scossoni. Ed è meglio se ve ne andaste da qui stasera stessa. Stasera non possiamo, i nostri amici non ci sono. Domani. Mi raccomando, tienila sotto controllo. E ricordati, due pasticche tra un'ora. La terranno buona tutta la notte e domani. Va bene, grazie. Per favore, non dire nulla a casa. Non gli ho mai detto nulla che la riguardi. Povero ragazzo. Senti, so di avertelo già detto, ma tienilo d'occhio. Tesoro. No, è colpa mia, lascia stare. Non ti avrei dovuto costringere a venire qui. Domani ce ne andiamo. ce la faccio. In questo luogo mi sento costretta. Darò carico ad un'agenzia e ti prometto che tu da domani questa casa non la vedi più. Lo so, Rob, secondo te sto impazzendo? Ma no, perché ti senti scossa, sei stanca. Sei agitata, delusa. Non ti avrei dovuto costringere a venire qui. Mi sono sbagliato. Dovevi fare lo psicologo. Tutti questi anni mi hai accettato sempre per come sono. Grazie amore. perché sei impazzita. Se per colpa mia o per la morte di mio fratello. Hai rovinato la mia esistenza! Lazio, Lazio, Amri, uscite deprecazione me, uscite deprecazione me. mamá.